Yes. MCFAT. Serve zacznie do skaty. Każdy z kapy do biciu. Sa. Moja kalba, moja szpinowa farma. Ja szczapiciu, wina grudziapa. Cože? Cože? Cože? Cože? Cože? Aha. co, co, cože? Raz, dva, raz, raz, raz, dva, raz, raz, dva, tři, prdel by tři, uka, kam chodíš? Jaké máš tajné zkrátky? Slyšíš mě naplno? Jo, každý den. takbo takbo Я каждый день, и тут, и тут, и тут, и тут, dell'Oltre. So, hey, raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy, cztery. Mas tiver que dar bancada Três cabelos, chama-se da roupa pobre Essas penúncias na lábia é Os cabelos, tomate dava A casa sempre dando cara e coisa na piscina Antes eu vi na mão a ser pago Ando, mesmo se sendo na lábis Estava por sempre aos dentes Preciso daquele cara que não queres de mudar Porque eu não mulher MC é de filmar E então, você nas alojeiras holiday in the sky. Paper cups and paper stock. Prestige, message on me, today. Road map, get it, get it, jak už ten tak nejdu já jsem a to poprvé vejde, osu. Nedá se prodat, nebo posíkám, když potřebuji svůj osu, hej, tak se nedám ani nechci, já to nevím, či si Te olhar tostada, desse jeito foi assim, sua mirada Merda, eu tô buscando que roupa Amém, não te dava tempo a buscar Nesse tratão putis Hoje eu fiz uma Eu como tiste Trabalho super dura É uma festa do chceš lítat, ne, ty jsi páně, ty jsi žvíra, ty jsi satan v sobě a ty jsi byl v tobě, tak prka 660, který se bohně, ohni se, budeš se ztrácat, je já teda se loví, tak se vracet. Píče, co to myslíš, že je krize, je to může už teď tak, já jsem tatkou, je to moje prísně, nějaký zákon, ne, postarat se normálně, do dobrat, Kad morim pred glava šični Bitan čovjeka more tam Ne poznam sam po i pa Marta Gera Haj More up Epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa I tutaj harmonie w ciebie Gura Niczego nie tyle, a se była Czerwonemu da była walka na się Czeskim stopniu czuli się w kasie Jak ten bólu, more słów, go bandę Bang on the head, she the bang, GM, GM, GM, red. Back, the poison for your head? I bought a Google stick, I'm gonna try some bread. Got some voodoo clan, like it is more than a bloody just to push the bloody in my dress, we didn't speak, the good of our ninja. For the police, we speak. I got some half the nation. Prepremo su nas, stop. malaga matora bola pra na rodila samani Ela kurulende Uwe, ja e dłoń smyki Jedam tu do baby bossu Wow, é puto domu Będę też ze mną usiłkę Cinał, ulibiczkę Zasłyszę chumala pypyka Jesteś tak drabi, tyle i zawaliczka Jeszcze bieg stop, tyle dawa Ela muszę sobie na Você Jesteś Mamy rozmowa Yo home. Dej mi to teď, tady to spust F, H, A, T, message. instrumental Cletus Pensar em Bablena. Que tem graças à Bablena, a gente vai viver do dano com o seu lado, te dirige sempre para procurar a arte, tem aquela Nesse sujeito de você faz a gente como uma ficha, uma ficha mulher rouba, que a gente tem me preocupa, assim na bala com o jeito. Eu não adianto, eu vou para o Você está gravando, ela está cantando. Com soremoia, na torre. Enquanto é aqui, eu vou te dar uma voz, é sua. Eu vou ter uma alavanca, ele é um projeto. Bora. mudança, como vai sofrer. Erros a gente até pouco, até novo. Até tudo, e por ele Vou tudo. Quando eu olhar, as perdidas. Você vai mudar a nossa entenda que se ajuda no raio da vida. Mix tocado. Oh meu. Tão, tão, tão, tão, tão. Dum dum What do they want? again, lost the Mrtví, živí, lidi, komedy horor, komedy horor. Gracias. 23 minut do 30. Uh. Cože? Aha. Zlatý Mike, nepotřebuju sám, studio nemám, kam bíže, prachy nehledám, založil jsem sám svou prací, jsem vyrůstal, ne, tohle jsem nikomu neříkal. Zažil jsem život takový, jak ten mi život dal, na solu se se mnou se vždycky jenom pral. Byl ke mně smrt, já jsem byl ještě větší tu Padni na kolena, budeš za moje barle, ne. Protože pravý stran, kámo, známe teď, je to tak, more děti okousaný nechty, psychika není pod světem pěkný. tuyo moje kinzia moje fantonomia ta psikozija iki tak more pa fantonomia o ali ljubečka takirani ja ostav bok ko hned kam preč pres v pres Moj ajves sili, aj pres doli, aj pres stopi, pres mili, konzultat, kjer smo mislili, चश्मा सा भी लिया था क्रेजी एक बार जब चोट ला लीना सरबारो राया मोरे साथे मले हाँ Romalıte saber olmazlar. Besu barolar, moretam, ya ben barolar, moretaular. Żeby co pograły w domu Naprawdę nie jestem spokoju Bogu Ne, kule będzie domy Moje kula, moje gra, kurde ludu No są ważkie, to wręcz są maczki More nie są że masz na to straszne Oczekiwancy są spóźni More utrudnią są się, a był są trudni Razem są czekani, more projekty A gdy dzielamy to dobrze, nie to moja hlawa, moje serce kurwa, co, to, to And the lineup wow, and the lineup Yeah, pervertidos. Underline a cocaina. Oh. Underline a cocaina, pervertidos and drugs. Heroines. Coco shows. No. Flow. Meslice sistem a meslice nakto sarı. Yemeğe yok yakın ucundan. Listen, mam racji, widzi ze sobą jest wtedy mać. Pewnej ciery kurde ham jest. Nikomu nigdy nie podwiedział sam. Ja sam kiecam, a kiecam, a kiecam. Powtórzymy od razu, kiedy wierzim, gdzie hardcore nie. Czuł, taki fest, który bliżej do południa, u você como Online e sempre, sempre offline, para bem sempre. No telefone, pelas dits que Big Man, minha critério, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, olha os meninos, Galicia, minha critério, meu Deus, eu sei que eu vou tirar, não vai ser nada, não vai já jsem clown. Broke clown, 23 jack, bude trest, black, black, black, jenom bude hit, black leží, kralina, krajina, kouká na mě studina, hyena. Šakal píču bude, tu je killer now. Hollywood, krvu, já jsem Peter, vždycky to měl srovnaný, ale ne věci kámo ve skříni. Uklízeli za mě koniny to nevadí, ne, protože každý za dva kroky tomu věř. Balový cigaro, úval, kámo, dej, žrádlo, ten, smrté, myslím, že pravdu je takový, ne. Je jedno, jaký, už teď je to vrhnami, a čo, když já to jsem to chtěl zaopět, za mě to kůže I'm gonna na kama reps emerits ni kama say. uhum. traducente base, base, base. Tohle jsou fejkový hlasy. Asi, asi. Tohle jsou fejkový hlasy. Yes. Tak, tak, tak, tak, slyšíš to na tak. Pariflei, Pumalo, Aprisne. Ajuda, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, frente a câmera. Deixa eu ver. Decade ouro. to build them out. I can lose you to to be we to be we So to Ou, aha, Gypsy Fed s teatrem instrumentál. jo? Tak to se vela těším a vela se mi to páčí, toto, protože toto je moje černé srdce rád. venované do moje texty FHT 74, kdo mě podpořuje, jsme tady. через драму Я туман, брат, тук си башабал Субегите на хъбър, урая Не съм мушна, не съм море гангстерна Не сум чобил, море ха Ха-ха-ха, кръв, море писар Непена, о, субеге рава Кина джалау Субеге рава Мен туке бару илеста Мен тук чайни камава soubest, navíc posteli, to, že hej, děvka je běž, což si myslíš, že ti mám to kryby. Nechci ho ustrčit do nebe svoje, protože to už je hluk, prostě bohu, ty jsi piče. Jebali tě všechny a byla si a utekla si z místa. Ves ve mně příklad, <coughs> poslední, <coughs> poslední věc. 45 minut ani ne. 41, 42, 74 pod produ, hej. Sranda musí být každý den. připravený. Ale co je? Myslíte, že jste stejně kázat do klipu? ne budeme mít soukromé traky. Zde zabít mluví, že přijde kříž. Nevěříš, kámo, to je ta, jsme se pomýlili každý den. A že to je tak v hlavě a v myšlence, v srdci máš naději, poslouchej sám sebe a nekritikázej. Hup, moje Zílenem jsem to, co mám lepše v sobě, a už to je takový, jaký je, nikdo mě Tohle nejde. Mm, aha. Takže FHAT 74 znovu, potlásy klapy. Espanělí se platí o teleklap. Těch telegram směně varíme, máme na oběd, chleba a polivku. Dobrý. <laughs> To nevadí, máme rádi řízky a holoby, more prasata, když slyší mě machata, piče lachata, more čok. Ty pitora. ty piče, poslouchej Matej. protože tam nebudeme bývaje, ty budeš ode mě oddělená, ha, já jsem anděl psí, démon 666, sama vás poznává, každou se podívává, Čoby na který pranívala, já jsem ti to udělala. Smrť, která chtěla děti, v tom samém místě jsem potřeba, dětka se víc. Sorry, ale víš, jsi moja žena, ale to jsem nechtěl vědět, protože to nemáš vůbec rozum. se na pravém místě, máš hlavě kosu. Ne, sorry, osu, jsi stereotyp, piča boku. Myslíš, že jsi fake? Ne, jsi nevěřuje a fake. Jsi ta dohromady kráva, myslíš, že tak nebudeš dávat, ne. Žiju šičet za s klukama puka. To je jedno, Nevadí mi to, nechci se vyspat s nějakou štětkou. Nebo fantastickou pěrkou. Nechci vyhledat žádnou štětku, to je tak, já jsem tě poznal, já jsem tě poznal, vím, že nechci nikdy strestat. Ztratila si mě sama, ty jsi ta, která každý dala, protože sama se obětovala, protože víš, na se ty jsi spala. To není tak pro kvěz, ty jsi špatný píča každý den, Proferește cu mistici na coco Ale frici compus Apetinez pentru a tine Tanto poco Vrei să-și pronas I să încerci că ai slova Lecțiuni La ce vrei să cu de la La to cu tu mă la soa La vedeche cu santo Public să магистранда а не усмиряет, сливающий живота не. И чтобы трудно народить на камараде на фетяце, на твоей коушпияце, диктуре удорице, а так типи, а то ключай, то губить, да. Чумы не води, не дима, чок я си поради. Кудба ми налади, а я еще някакво спалив. То е dziecko, a poslední fake, tohle si nenechám ujít, nechci Kara, digalaj, barahamuje Ačko mám za hlas, Allah, toto není to, Boy. distribuições privada also osum desat osu osum desat você stop Christian sister Thank you. poner aquí y era un gesto fecho. Se imagina me va a hablar, me va a hablar, la chico para la próxima, me va a ligar y por nada, la última la pepita. Se me levita, una pinta, se me llegó para una mujería, para la que tiene el cuerpo de popular tática minha propícia. Água contra a mão, escreve na paz, outro peito aqui no mar. Nossa, Deus, não chega a Estou criando, mas me poupando. Tô fanática, já vem, fica pra chaca, Mam zadać, czy już do przynu uszło, żeby się raz, z tym, że jestem, ja śpiał, ja, bez szlak. O seu local para os cristãos, se te deixar, vem te ouvir. dinheiro, na periféria, uma taça Eu repito, eu vinha participar. Sempre todos os pistas, caras, gasta, placa, na placa, cola, cola, placa. Eu te dei dois, eu te dei eu te dou, eu te dou, eu te dou, Aşağı kulübüyle buna Kulübü Kasa kulübü yerine Yedikler Orada kulübü Preska nem döndü Döndü Yaptık Avcı Yetki Çoğu Ebro Tebe Neyse Iată venit slășiții, Ala să fii, ce să iu, Să vă rătălina, să fii ulei, Ați ce-ai loc, vina, nu fac, Vor copii să ne pute, pute, să fii, Să vă dame ce te-a nevo, Vor e până, vă făi, O, uite tu scruci, Sore, Takže ne, tohle není ukončený pro mě. FHAT 74 pod produkt HAT Vega 8 má svoji osu a ukradnu se média. Pozor bosu. To je jedno more, běž klatka klatkou. Uzavřetý spolek more váčkou. Ne, pod zámkou. Hm, ty kokot. To se zdá, to bude znít.